Metal Slug! Metal Slug 2! Mission 4 Start! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E hoje vamos continuar com Metal Slug 2! <laughs> Essa já é a missão 4. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente, que vai estar tá aqui no carro? E a lá, engordou! É assim, é assim, Olê! Aqui só granada. Heavy machine gun. É engraçado que a arma engorda também. <laughs> ok. Abre fogo! Bomba neles! Bomba neles! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai, vai, vai, vai. Hadouken! Thank you. Thank you. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais Metal Slug? Então, não esqueça do like, hein? Thank Machine Heavy Machine Gun. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Agora o canhão ficou mais forte. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Seu feedback é muito importante. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E agora, vamos para o chefe! Right! Olha o canhão! Fogo! Olê! Obliterar! Beleza, é isso aí!